Ողջույն բոլորին, դուք գտնվում եք հայերեն գերմաներեն ալիքում։ Այս ալիքի նպատակն է ցույց տալ, որ կարելի է առանց թանկ դասընթացների անվճար եւ ինքնուրույն նախապատրաստվել գերմաներեն լեզվի քննությունների։ Վիդեոները ակադեմիական չեն եւ կարող են պարունակել սխալներ։ Սխալները նկատելու դեպքում խնդրում եմ նշել կոմենտարյաներում։ Եվ այսպես այսօր ես կգրեմ մի շարք պատահական գերմաներեն բառեր հայերեն թարգմանությամբ։ Ցանկության դեպքում կարող եք վիդեոյի մեկնաբանություններում գրել նախադասություններ այդ բառերով։ Սկսեցինք։ Դի անմել դու, գրանցում, բեղթ խոքնն, չորանալ, զորկն, հոգ տանել, շպաղզամ, խնայող, էխորեն, հանգստանալ, անուք, ստոս, միամիտ, սոնստ, սովորաբար, Abteilungsleiter, բաժանմունքի ղեկավար։ Դե որ թայլ, առավելություն, դե նախ թայլ, թերություն, թեն է բեմ, ում ծի են տեղափոխվել, հակուստը փոխել, վեղը են հարգել, մեծարել, դաս կլավիա, դաշնամուր, այն ցիգախտիկ եզակի, յուրահատուկ, դասեղ լեբնից ապրում արկան դեպ կյանքում շտատվինդեն կայանալ տեղի ունենալ։ Der դե Jugendlich, դերատի, դերահաս։ Եղինան, շիշեցնել, aufmerksam, ուշադիր։ Somit, այսպիսով, այս կերպ։ Փորձեցին շարունակել։ Շնարխն խռմփալ։ Zu geben, ավելացնել, ավելին տալ։ Vorschlagen առաջարկել։ Վեգայսն ոգևորել, հիացնել։ Իմահին այնուամենայնիվ դրին դրանում այդտեղ մենգ է մեծ քանակությամբ վաղը գետ ճանապարհածախս Այն լիշ նման մեկի մի բանի, Die Ähnlichkeit նմանություն Übertreiben չափազանցնել Großartig հոյակապվել Begrüßen ողջունել հավանություն տալ Sich übernehmen տանձնել իր վրա վերցնել unbedingt անպայման պարտադիր enttäuschen հիասթափեցնել հուսախապանել Ֆայերլիխ հանդիսավոր տոնական